Cem Bey, öyle her, her önüne gelen delili kullanamazsın. Delilin elde edilme metodu vardır. Hukuka uygun olan delilleri kullanabilirsin. Hocam biz bahsediyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elde ettiği delillerin istihbari mahiyette o, o, eğer, eğer öyle bir şey varsa kesinlikle itiraf etmesinler, söylemesinler. O delillerin hukuka uygunluğu da tartışmalı. Hocam. Eğer öyle bir şey varsa kesinlikle itiraf etmesinler, söylemesinler. O delillerin hukuka uygunluğu da tartışmalı. Hocam.